Друзья, всем привет! У нас підходить время, коли ми будемо забирати поросят подкидушей від обезьяни. І яке ми прийняли рішення по всім подкидишам. В суботу приїде чоловік, забере купи чотирьох поросят. Я сьогодні позвонив е, хазяїна, який мені їх давав подкидишей, цих маленьких поросят, що я підкинув до обізянки. Він мені їх давав, е, ну просто так чоловік дав, щоб вони, так сказати, не не поздихали. Я його сьогодні набрав, щоб теж приїхав на виходні, і я йому просто так от себе дам двох поросят, ну вже взрослих, хороших двох поросят. Просто так, без е, без денег, без нічого. Ну, якби в знак благодарності. А цих чотирьох продам. Собі оставлю на откорм моїх трьох, Брошкіну, Макса, Філю, ну, каштана, внуків. І один грижовий. Ось він з грижей. Пахова грижа у нього, я його оставлю собі, теж буде з моїми трьома на откормі. Він з грижею його, ну таких, такого не смисла нема продавати, та й зачем з грижі продавати. Грижовичка оставлю собі. І так ми рішимо весь вопрос по подкидишам. Я тоді в суботу, як приїдуть люди, позабирають своїх поросят. Це виходить 4 цей парень забере і двох ми віддаємо хазяїну, що давав. І остаються в мене 4 штучки. Три моїх і один грижовичок на корм оставлю собі. От таке, коротше, прийняли рішення по подкидишам. І на цьому контент на подкидишах заканчується. Будемо вирощувати. Переведемо потім в сарай для доращування моїх. І і будемо дивитися, як ростуть, що контролювати, слідити і так далі. Насчет поросят, ви мені дзвоните купити поросят. Поросят, друзі, в мене немає, в мене там що є на март опороси, на апрель. Воно все вже заказано. І то воля по неволі, я й не хотів заказувати, то той, ну на всякий случай, то той подзвонив і так, коротше, нема поросят. Не пишіть мені за поросят і не дзвоніть, тому що їх в продажі немає. Поросят в продажі в мене немає. І навесну теж поросят нема. У мене зараз буде пороситися ще одна свинка е, Анфіса. В неї теж, я думаю, поросят буде там небагато, судя по животу. І я з Анфіса оставлю собі на откорм. І оцих же чотирьох теж оставлю собі на откорм, щоб якийсь може в місті, скільки там вона приведе, якийсь десяток поставлю теж на откорм. А дефок, що будуть пороситися, мені ж теж хоч от одної свинки треба оставити собі на откорм. Коротше, отакі от делишки у нас, друзья. Раз я сейчас вывозю навоз и покажу вам, куда я его вивозю. Ось дивіться, я відкрив калітку і собаки не побіжать за нами у ворота в відкриті. Вони не вийдуть. Ось сюди я вивозю навоз вже три роки. Ось оце кучка і оце я зараз на низ почав. Потім соберемо ще, може, за цей годик і ну, или комусь віддамо на огороди, або самі вивеземо. От сюди вивозю. Кому треба навоз, обращайтесь. От бачите собаки стоять, вони не вийдуть. Я навіть зараз їх буду звати. А ну попробуй даже. Боря, йди сюди, йди, хорош, хорош, йди сюди, Боря. Ася, йди сюди. Боря, ні, ти що, ти що не нельзя? А вийшов як позвав. Ну, в принципі, він тут, да, я його сам спровоцирував, да? Ну сейчас попробую, щоб вийшли. Іди, Боря, сюди, іди, іди ко мне. Ася, іди сюди, Ася. А, Давай зразу ревну і да, да. Ася, іди сюди, Ася, хороша Ася. Аська не не виходить. Хороша Ася, іди сюди, Ася, іди. Іди, Ася. Ну от бачите, боїться. Все, пошли, Борь, додому. Пошли. Пошли домой. І це ж у мене собаки не дресировані. У мене Боря знає одну тільки команду. Е, Сидеть, сидеть, сидеть, <laughs> сидеть. тільки знадаював. Давай лапу. О, оце дві команди. Сидіть і дай лапу. Аська нічого не знає. Ася, сидіть. Ася, сидіть. Ася, сидіть. А ну. Хорош, хорош, хорош, собак. Іди, Аська, сюди, йди. Іди, Аська, йди. Ну такі на вольному вигулі. Добрі, хороші, ну нормальні собаки. Вони не агресивні. Якщо хто в нас вже був, допустимо, від врач приходить, воно як, вони як рідні. Андрія люблять, да. Тобто вони своїх знають, хто постійно ходить, і тих признають. Не знаю, Аська Сашка прийме чи ні. Вона ж у нього в бані маленька жила, да? Та, мабуть, забула вже. Сашко чужий, яся, Сашка не признавай. Це чужак, буде йти в баню, кусай. Ну, вже думаємо, слідущий загул у Аськи буде. Я вже не буду Аську закривати віддільно, вже хай він її покриває. Уже следующий загул будет нормально. Просять также Стас, розкажи, чим кормиш от начала до кінця. Саме початку, як поросята со свиноматкой, ну, скажем так, з 10-15 дня починаю их присаживать потихоньку на предстарт. Предстарт я висипаю е, в дерев'яну бочечку отаку. І беру їм предстарт, кожен день по жменьки насипаю в началі, а потім все більше більше. Зараз вони їдять вже у мене, мабуть, в районі пів відра в день. Ну, Багато зараз вже їдять, але ну, їм вже і під місяць. Це у мене тут соєвий шрот уже подроблений. І це теж соєвий шрот, повна бочка вже надроблений. От 15 дня. Починаю підсипати предстарт. Все, місяць пройшов, їдять вони хорошо, мене їдять вони класно предстарт. Буває, що не дуже, ну їдять. Після того, як я роблю тйом поросят, забираю їх від свиноматки, я їм даю предстарт там ще день-два, так як вони їли. От свиноматка забрала, а корм не міняється, той самий. Потім вони адаптуються день, два, три, там, чотири, ну дивлюсь по ситуації, бо поросятам. І починаю мішати старт. Старт у мене ось. Старт 25%. Старт іде, ну я вважаю, 10 до 30 кг я його даю. До 30 живого веса поросенка. БМВД 25 кг в мішку. І я пользуюсь торговою маркою водовага. Ось вони. Ось. Отаке БМВД. І ось тут написано 25% універсальна білкова мінеральна вітамінна добавка. Це наше БМВД производиться не в мене в гаражі, бо багато хто дзвонить, як ви його робите в гаражі. Це производиться на заводі Київська область, Плахтянка. Плахтянські корма, там є завод, і там на на тому заводі роблять по нашому рецепту нам БМВД і премікси. Ми продаємо його наліво-направо і, соответственно, я ним теж кормлю. Мої результати привіси, ви бачите, у мене в сараї. Не треба там голословно щось розказувати. Значить, ось БМВД 25%. Я мішаю. БМВД 25%. 25 кг БМВД і пшениця, кукуруза, ячмень, якщо у вас є, можете поділити на 75 кг. У мене тільки зерноотходи, я даю тільки пшеницю. Ну, я на всякий случай написав, може у вас щось із цих найменувань є, то мішайте в равнозначних соотношение. И получается, чтобы срабыть 100 кг корма, надо 25 кг БМВД, то есть мешок, и 75 кг э, зерновой группы У вас в общей сложности выходит 100 кг готового корма. Ну я в бетономешалке свои делаю 50 то есть я це все делю тут 12,5, тут, допустим, 30 э, там з чим-то. и все, и мешаю це старт. Намішав я стартовий корм віддільно. Потім цей старт підмішую з предстартом, який вони їли. Допустимо, 25% предстарта. Ой, 25% пред, 75 е, предстарта. 25 старта, потім увеличив 50 на 50, а потім 25 на 75. І так плавно перехожу, і вони починають повноцінно употребляти стартовий корм. І так вони його їдять до 30 кг. Я на старті не использую премікси соєвий шрот, лучше на БМВД. Ну це для мене, ви там уже як хочете. Все, перейшли на старт. Предстарт я обрав, повноцінно їдять старт до 30 кг. Після 30 кг, 30-35 теж дивлюсь по ситуації. Починаю переходити на премікс. Премікс теж торгової марки водовага 4%. 4%, 4 кг на 100 кг. И вот тоже рецепт. Если у вас есть наименование, 79 кг в в случае только пшеничные отходы. 79 кг пшеничных отходов, сої я даю 17 кг, хоть соевый шрот, хоть соєва макухова. Без разницы, и те, и те. В хорошем случае дуже хорошо ростуть. И премик 4%. Це на 100 кг. І так шмаляю аж до до 90, наверное, до 100 килограмм. А потом я что делаю? Просто, вот как я сейчас в своем случае уже итальянцам, тем другим, просто убрал сои. Убрав сою, не 17 даю, а 14-12. Ну там я дивлюсь по свиням. Ага, нормально йдуть уменшив дивився не дуже додав. Тобто це таке. І все, от от моє кормлення. І також просили, з чого почати свиноводство, якщо правильно. Я починав свиноводство, брав спочатку двох свинок, потім двох кабанчиків, двох кабанчиків ми зарізали потім на м'ясо, а двох свинок я покрив іскусственно. А одного одну покрив хряком в оренду брав, а другу іскусственно сам перший раз покривав. Все вийшло, поросята були, продав. Машку ми ось не так давно убрали. Це Машка одна із перших. І ще в мене Ізольда була. Ізольда на ноги падала, я її теж після першого поросу вбрав на м'ясо. З чого починати? Ну, Я починав так, довгий путь. Брав поросяток, з них вирощував свиней, оставляв на свиноматок. Якщо є гроші, візьміть дві ремонтні свинки, Тобто 120-130 кг купили дві свині хороших. Покрили їх і через 4 місяці у вас будуть свої поросята, допустимо, в районі там, 20 штук з двох свиноматок. І вже ви поросят можете щось продати, щось собі оставити, то есть так. Якщо є деньги, берете ремонтних свинок хороших, кілограм 100 плюс. Якщо немає денег, купляєте 3-4 поросенка і кормите усі на откорм, і з них виберете одну-дві свиноматки, а ти їх здасте або продасте на м'ясо. Или там для себе, или як хочете. Тобто отак. Який треба сарай? Любий сарай, який є, маленький, не маленький, аби теплий був і сквозняків не було, і починайте. А там вже як ви почнете, воно воля по неволі, постепенно ви самі на своїх шишках все узнаєте. Хто б що не казав, ну те, що є на своїй практиці, от як я з, з разним стикаюся, з різним сталкуюся і все проходжу, проходжу, проходжу і все більше і більше розумію. Понімаю, що і е, ніякі кормушки, супер-пупер, там дорогущі, з увлажнителями по 5-10 тисяч гривень не додають вам привіса в свиноводстві. Це раз. Ніякі гранулятори і тому подобне, оця вся ваша порта не додавить вам привіса і не буде економії по корму і так далі. Це повний бред. Якщо у вас хороші поросята, е, хороший більш-менш корм, ось як я кормлю, будуть, соответственно, у вас 4 місяці 100 кг свині, це в будь-якому случаї. Ну а ми зараз йдемо до 6, 7, 8, теж я вам покажу який вес при правильному інтенсивному підході. Із моїх кормушок сундучків, одна кормушка стиральної машинки, канді, друга там стара із старих ворот. Менше затрат, більше вихопа. Не треба, не ведіться ви на оті всі супер-пупер кормушки і так далі. У мене з полу їли, з пола їли до 4 місяців. І я важив 4 місяці 101 кг. Без кормушок взагалі. А я знаю, людей кормлять гранулами, дзвонять мені і нема в них таких результатів. Каже, наслухався інфо-циганів, купив гранулятор, думав, зараз воно буде менше їсти на 30%, як кажуть, і більше росте. А воно ніфіга. Так що, друзі, думайте головою. Я вважаю моє мнение, от, я не кормлю супер-пупер зернової групи, в мене он просто зерно відходи. Правда, осталось. да, вже мало осталося. І соєвий шрот і премікс, все. І результат ви бачите самі. Зараз будемо робити отйом поросят, покажу який вес. І опять же так само буду показувати у 2 місяці вес, у 3, в 4 і так далі. Результати непогані. Там є в кого гранулятори є. Дзвонять мені Стас, а чого ти так ростуть на самом деле, чого так, розкажи, що, як. Е, я кажу, та нічого тут нема сложного, ось так роблю і все. Та ну не може тако бути, ти щось не договарюєш. Та що там не договарюєш, якщо нормальні свині, вони нормально ростуть. Нічого вам не додавав, хоч пиль золота не додав росту і скорості росту і так далі. Якщо у вас нормальна порося, нормальний корм, воно буде рости. На таких даже кормушках, як у мене. Ілі нема кормушки, ілі з дерев'яшок сундучок. Так що друзі, думаю, ответил на вопросы, показав от начало, як кормлю, і до забойного веса. Тут нічого немає. І з чого починати. Є деньги, я ж сказав, починайте вже з больших ремонтних свиней. Нема денег, купляйте поросят і потеряєте там якийсь годик. Все, всім пока.